아니 아는 사람들? 나 맞아? 안 맞음. 아유 무서운데? Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Бомба взята. выигран. Команда врага уничтожена. Oh!